respected uh, Major uh, uh, dear Marian, dear Józefa, ladies and gentlemen. Szanowny Panie Mariorze Słowiński, drogi Marianie, droga Józefo, Szanowni Państwo, Panie i Panowie. First I would like to congratulate you, dear Marian, with your 100th birthday. It's a special day for you, but it's certainly also a special day for us. Przede wszystkim chciałbym Ci, drogi Marianie, złożyć serdeczne życzenia urodzinowe z okazji Twoich setnych urodzin wspaniały dzień dla Ciebie, ale i wspaniały dzień dla nas wszystkich. Last weekend, as every year, on the 4th and the 5th of May, the people of the Netherlands commemorated the end of the Second World War. On Saturday, we honored the people who lost their lives, and on Sunday, we celebrated our liberation and freedom. Our freedom we owe to people like you, Maria. W miniony weekend, jak co roku 4 i 5 maja, mieszkańcy Holandii świętowali zakończenie II wojny światowej. W sobotę oddawaliśmy hołd tym, którzy stracili swoje życie, a w niedzielę cieszyliśmy się z wyzwolenia i odzyskanej wolności. Wolności, którą zawdzięczamy takim osobom jak Ty, drogi Marianie. 70 years ago, you drove in your tank into my former hometown of Breda. On the orders of General Maciek, you fought for our freedom without even doing harm to the buildings of the beautiful city. Because of you, Marianne, I grew up as a member of the post-war generation in freedom. Polish soldiers gave their lives for our life in freedom. I'm especially happy that the mayor of Breda, Paul de Pla, and his Vice Mayor is present here today. It signals the lasting strong gratitude of the people of Breda. As you noticed, you can hardly not notice, also <laughs> members of the Dutch army are present here today. We brought them especially from Lithuania to be here with your birthday. 75 lat temu wjechałeś w czołgu do mojego rodzinnego miasta Bredy. Z rozkazu generała Maczka walczyłeś o nasze wyzwolenie, nie niszcząc żadnego ze stojących w tym pięknym mieście budynków. Dzięki Tobie wyrastałem jako powojenne pokolenie w całkowitej wolności. Polscy żołnierze oddali własne życie za nasze życie w wolności. Jestem szczęśliwy, że burmistrz Bredy, Paul de wraz ze swoją zastępczynią jest dzisiaj z nami. To świadectwo dozgonnej wdzięczności mieszkańców Bredy. Jak Państwo zapewne zauważyliście, bo nie sposób nie zauważyć, są również wśród nas członkowie holenderskiej armii. It was a very special honor for me to get to know you, Marian, and to listen to your personal memories. You never lost your humor and your positive attitude. As a young boy in Breda, I sang for our Polish liberators after the Second World War. As an ambassador in Poland, I got to know you well. It increased my admiration for those brave Polish soldiers even further. To był dla mnie ogromny zaszczyt poznać Ciebie, Marianie, i słuchać Twoich osobistych wspomnień. Nigdy nie opuszcza Cię poczucie humoru i Twój pozytywny stosunek do życia. Jako młody chłopak w Bredzie śpiewałem dla naszych polskich wyzwolicieli. Jako ambasador Holandii w Polsce miałem okazję dobrze ich poznać. Dzięki temu mój podziw dla tych dzielnych polskich żołnierzy wzrósł jeszcze bardziej. Personally, I would like to thank you once again for your courageous role in the liberation of the town of Mayus. Let me also thank you, Marianne, for your visits to our embassy, to our embassy and the meetings we had. I would like to wish you and Josefa health and happiness in the years to come, and I hope it will be a lot of years. Chciałbym Ci jeszcze raz osobiście podziękować za Twoją odwagę, jaką wykazałeś się w wyzwalaniu miasta mojej młodości. Chciałbym Ci również, drogi Marianie, podziękować za Twoje wizyty w ambasadzie i za nasze wspólne spotkania. Chciałbym Tobie i Twojej żonie Józefie życzyć zdrowia i wszelkiej pomyślności na nadchodzące lata, na wiele, wiele lat. After these very personal words, I will return to my role as representative of the country of the Netherlands. <coughs> it will be clear for everyone that our government, our people and our royal family share this strong gratitude. As an illustration, I would like to hand you over the anniversary wishes on behalf of King Willem-Alexander. Po tych osobistych słowach wrócę do swojej roli przedstawiciela Królestwa Niderlandów. Dla wszystkich jest oczywiste, że holenderski rząd Holenderski naród wraz z rodziną królewską są Ci dozgonnie wdzięczni. Jako dowód tej wdzięczności chciałbym Ci przekazać życzenia urodzinowe od króla Wilema Aleksandra. Mr. Ambassador, could you stand here? Oh, thank you.